सुन्दरता तिम्रो प्रकृतिले सधैँभरि सजिरहो खोलाहरू तिम्रो आजमा को सन्देश विश्वभरि फैलिरहो संस्कृति तिम्रा कहिले नमेट्ने युग युग निश्चरा कुरा छ प्राचीन तिम्रो सभ्यता नै धेरै राम्रो सुख शान्ति र समृद्धिले सदा खुसी यो देश shadow Photo good say.